Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a RealOVirtual.com. En el vídeo de hoy vamos a probar dos nuevos métodos de control en un shooter en primera persona, de nuevo de la mano de half 2, y son unos métodos pues un poco más avanzados de los que vimos en el último vídeo, más, más reales por decirlo así. Eh, vamos a utilizar primero el soporte oficial de, Valve. Eh, si recordáis el vídeo anterior que os hablaba de los modos de control, vamos a utilizar el modo 4, que nos permitía mover el cursor dentro de un círculo esta vez, en vez de teclado y ratón, vamos a utilizar el Razer Hydra, que nos permite un control mucho más avanzado y mucho más real porque nos permite ponernos de pie. En este caso, jugar de pie es algo que amplifica muchísimo la sensación de estar ahí. Este es el modo oficial de Valve, con el Oculus Rift y el Razer Hydra. Para ello, he creado un perfil especial en el Hydra porque el que trae por defecto pues no me convencía mucho. Entonces, os cuento. Con el mando izquierdo movemos el personaje con este botón, pues igual que el pad de la Xbox. Entonces, para saltar, por ejemplo, utilizamos este gesto. Con el mando derecho, como podéis ver, controlamos el arma, el punto de mira. Si nos movemos dentro del círculo que comentamos en el último vídeo, no afecta el movimiento del personaje en cuanto me salgo del círculo, entonces ya tiro un poco de la vista. ¿Qué es lo bueno de este modo? Que con este mando, con el mando derecho, puedo controlar también el cursor del ratón, de forma que si quiero hacer movimientos pequeños, suaves, lo hago simplemente moviendo el hidra, y cuando necesito girar, lo hago utilizando el stick derecho. Eh, con, el, con el mando derecho también cambio de arma, puedo ir pasando al anterior, al más siguiente, lo típico en, todos los juegos. Aparte de controlar también el zoom. Vamos a verlo un poco en acción. Vamos a hacer el mismo movimiento que hacíamos el otro día, con estos dos guardias. Salto aquí, abro la puerta. Para recargar, fijaros, lo que hago es un gesto con el mira de lo vais a ver otra vez. Este gesto con el hidra derecho recarga el arma. Entonces, pues bueno, es muy cómodo porque es un botón menos que tengo que, que asignar. Con este modo la verdad es que se apunta muy muy bien, porque es muy parecido pues a como apuntaríamos con un arma en la vida real. No es tan bueno como el mod que vamos a ver a continuación, pero es suficiente mejor, mucho más real que manejar teclado de batón, por ejemplo. La sensación de jugar de pie con el Oculus Rift, bueno, es, es un Cambia muchísimo. Es que no tiene nada que ver con estar sentado en una silla. Eh, resulta todo mucho más creíble porque estamos de pie, igual que Gordon Freeman, miramos a nuestro alrededor, utilizamos nuestras, nuestras manos para apuntar, o sea, es, pues como comentaba al principio del vídeo, es un paso más hacia, hacia la inmersión total. A la hora de, de coger cualquier cosa, pues todo se hace con total naturalidad. Y eso, simplemente. Con las dos manos hacia adelante, sabes que me dan ganas de echar a andar, porque el nivel de realismo es muchísimo mayor que estar sentado en una silla. Vamos a ver un poco por aquí. Esto es uno de los puntos fuertes de Oculus Rift, la sensación de altura. Bueno, es, es alucinante. O sea, el hecho de acercarme aquí es que parece que me voy a caer. Vamos a utilizar la Magnum de Harry Sucio para que veáis lo bien que se apunta con el hilo tenemos este bicho bastante duro. A ver lo que me he tirado. Ah, aquí está. Vamos a cambiar a la escopeta. Este va para abajo. Y este, listo. Y a la hora de cargar, pues con el gesto del ratón, en fin. Muy cómodo. Me dan ganas de, jugar la fase entera y atravesar el puente. Esta es una de las fases más, más alucinantes del juego. Pero lo vamos a dejar aquí, porque si no el vídeo se nos va a alargar más de la cuenta y seguro que estáis deseando ver el otro modo, que bueno, es todavía más increíble que este. En el siguiente modo no vamos a utilizar el soporte oficial de Valve, vamos a utilizar Virello y un mod que nos permite hacer dos cosas muy interesantes. Por un lado, utilizar el controlador izquierdo del Razer Hydra para tener posicionamiento absoluto, igual que en el vídeo del helicóptero, eso nos permite, por ejemplo, pues asomarnos por las esquinas, agacharnos, bueno, que lee directamente nuestra posición y es un, complemento muy bueno al tracker de Oculus Rift. Y por otro lado, nos permite utilizar el controlador derecho de Razer Hydra para apuntar, en, digamos, en modo uno a uno. ¿Qué significa esto? Que no va a ser emulación de ratón, sino que el propio juego va a ser capaz de leer la posición y orientación del Razer Hydra, con lo cual manejaré el arma como si la tuviera en mi mano. Pues vamos ahora a la que creo que es la parte más espectacular del vídeo de hoy. Aquí podéis ver pues, lo que he tenido que hacer con el Razer Hydra para montarlo encima del Oculus Rift y poder usarlo para, para seguir el posicionamiento absoluto. He utilizado un par de gomas elásticas, que espero que no se me caiga. Por otro lado tengo el mando derecho del Hydra para apuntar. Y aquí tengo pues mi fiel ideazón fan, que no soy nadie sin él para controlar el personaje, puesto que no voy a disponer de este mando para poder moverme. Así que vamos a ver cómo sale este montaje. De momento, aquí el arma. Muy bien. Aquí no hay punto de mira, no, tenemos el típico crosshair de Hardlight 2, sino que hay un puntito rojo que responde a los movimientos de Libra no lo estoy utilizando en modo, digamos, emulación de ratón, sino que funciona en modo nativo. Entonces, me muevo con el fan, con el teclado, y para apuntar, pues si os fijáis en, mi movimiento, el movimiento de mi mano, el Razer Hydra hace que, que simule exactamente como si llevara la pistola en la mano. Puedo moverla hacia un lado, hacia otro. Fijaos, por ejemplo, vamos a hacer algo que siempre quise hacer desde que puedo a Half-Life 2. Vamos a poner la herramienta de, de Gordon y fijaos lo que podemos hacer. Podemos darle podemos usar el gatillo para disparar o bien podemos usarla tal cual con el riesgo de que si tenemos a alguien cerca se lleve algún golpe. Vamos a las armas. El HUD que podéis ver es específico también de este mod, que la verdad es que es mucho más cómodo que el que lleva Half-Life 2 para, para el Oculus Rift, claro. ¿Veis el punto de mira ahí? Entonces ahora me puedo acercar a la puerta. La puedo abrir. A ver si consigo colocarme bien. Ya está abierta. Entonces, me acerco con mucho cuidado. Me asomo. No lo tengo activo aún. Acercar un poquito más. Vale. El soldado no me ha visto. Y ahí lo tengo. Y me escondo otra vez. Aquí tenemos el otro. En fin, con este modo pues se pueden hacer virguerías pues como esta, por ejemplo me puedo acercar a este sofá y usarlo de parapeto, pero es que, como tengo posicionamiento absoluto, puedo agacharme yo, espero que me sigáis viendo, y sacar el arma por aquí. Esto ahora mismo es lo más real que existe, vamos. Me falta únicamente pues un, un aparatito para andar que por cierto dentro de poco en Kickstarter y en algún sitio más habrá unos cuantos, incluyendo uno español al que vamos a seguir muy de cerca. Uno que se está fabricando en Ciudad Real. Fijaos por ejemplo las posibilidades que tengo de acercarme a este barril, agacharme, cubrirme, asomarme, sacar el arma y volver a ponerme de pie. Vamos a bajar al barranco donde vamos a matar algunos bichitos. Aquí tenemos a este, por ejemplo, y podemos apuntar así. Cambiamos de arma. La Magnum, por ejemplo, que es de mis favoritas. Fijaos cómo está escondido detrás de la columna. Si me asomo, lo puedo ver. Si me asomo, me voy a pegar a la columna, lo utilizo el parapeto, me puedo agachar, me asomo y ahí lo tengo. En fin, las posibilidades son ilimitadas. Y me dan ganas de hacer la fase del puente entera, que es de las más espectaculares que tiene este juego, con el óculo Rift, la sensación de, de vértigo es tremendo, incluso aquí, pero en el puente todavía más. Pero yo creo que ya se nos va a hacer muy largo el vídeo. Así que, por ahora, lo dejamos. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y esperamos vuestros comentarios en nuestro foro. ¡Hasta la próxima!